inategemea na mtu gani ataweza kaa karibu na wewe. Kwa wasanii asilimia nyingi natengenezea magari, kwa hiyo jambo lao lazima anipigie simu. Shughuli zangu tofauti na kazi yangu pia na watu ambao nakaa nao sana karibu. Yeah. Chebe kwa mwaka huu kumetoka kumetoka album nyingi, EP nyingi. Mm. Hizo EP na album zote ulizosikiliza kwa kwa kwa mpaka hivi sasa, EP ni EP bora ama album bora? Siwezi kusema bora hivi kwa sababu ni vitu vizuri. EP ya Mario nzuri, ya Jux nzuri, ya Mbosso nzuri. Kwa ni sio lako tu kitu gani ambacho kinakupendeza katika hivyo vitu. Yeah. Sasa umekuwa upo sana karibu kwenye kwenye, kwenye upande wa nini? Upo karibu sana na WCB. Hiyo issue imekuwa inazua sana maswali mengi sana. Wana, wana kunote kama kuna baadhi wanakushukua kama ni chawa wa, wa WCB. Hii issue unaizungumzia vipi? Labda hata niweke wazi leo, mimi WCB nilipewa mkataba wa mwaka mmoja na nusu wa kutengeneza magari pale. Mkataba wangu umeisha na bado naendelea kufanya kazi yeah. Eh, watu wanakuchukulia kama chawa hawapo sahihi, kwamba ah. una mkataba WCB kama fundi. I don't care for me, yani mimi sijali. Kwa hiyo ni, ni ofisi fundi wa WCB yeah. kwa magari yote yeah. Uh, Uchebe umekuwa ni moja kati ya watu ambao una roho sana na PC kali <laughs> nyingi sana zipo zipo upande wako. I'm a gentleman. Kwa hiyo au nasemaje? I'm a gentleman. Gentleman lazima hata kutolea macho. Uweze kuwa gentleman afa kutolewa macho. Utakwambia ujiangalie mbele kitu gani, hiyo yeah. Kwamba sisi uachane na alikuwa mpenzi wako, ndio kitu ambacho kinapelekea hivi sasa wewe kuamua kuwakusanya tu <laughs> Chewe, siku hizi watu wanasema kwamba wasanii wengi wa Tanzania maleti na wazungu. Hebu tuanze kwanza kwenye hilo kwanza. Tumeona lavalava Lava, Young Killer, Fini Q na kwa upande wako wewe. Tuanze kwenye hili hapa. Wazungu kuna tofauti gani na dada zetu hapa Tanzania? Ni kama Watanzania waongo. Eh. Unajua mwanamke wa Kitanzania kukusanyisha na wanaume watatu wanne sio shida zake, ila mzungu akikupenda akupenda unaona kwa tofauti kidogo, yaani kama kolabo za Diamond Marekani, Zanzibar. Kuna watu ambao wanasema, kuna watu ambao wanasema kwamba mnapata pesa kulelewa na kama hivyo. I know, unajua kwenye maisha kila mtu ana nafasi yake. Kwa hiyo mimi choice yangu naamua kudate na mzungu au na Mpemba. Kwa hiyo sasa uwezi kuforce, ama mtu anichagulie nikae na nane mimi. Kwa hiyo anasema mtu atafuta hela kwa kwa sababu Rayvanny ana hela. I mean Lava Lava na pesa. Hata mimi na risk yangu ndio na maisha yangu. Kwa sababu kama mzungu mwenyewe yupo katika nchi yangu inambidi alipie kodi na anavyoishi anytime. Kwa sababu kama atafocus na maisha yangu. Hivi shemeji yetu kweli yeye ni mtu wapi kweli? Yupo mshiriki yetu mzungu. Yule ni mtu wa Uingereza. Uingereza. Yeah. Okay, sawa. Uh, ah, so kwa ubaya lakini nataka tupate maoni yako. Uh, leo uh, aliyekuwa mpenzi wako ama mke wako wa zamani yeah. Shilole alikuwa amegombea huko Dodoma mambo ya uenezi na vingine kama hivyo. Yeah. Upande wako ulivyoona vile kujiingiza katika siasa na matokeo ambayo ametoka leo mm. alikushirikisha kwa namna moja ama nyingine, labda No, nachompendea Shilole ni mtu wa kujaribu, si mwoga wa kujaribu, na lile swala labda anawaambia watu kabla sijaachana naye ni jambo ambalo liko katika akili yake. Kwa hiyo alivyofanya vile nilitegemea nitamzungumza naye swala ya kugombea huu ujumbe before hata hajaolewa. Kwa hiyo vitu vya umuhimu vya shule kama vile na support kwa sababu ni vitu vya kijamii. Kwa hiyo unajua maisha sometimes yes, sometimes good. Kwa muda mwingine usiangalie tu makosa ambayo mitandaoni mimi ni Muislamu, naishi na kila mtu vizuri, kwa sina sababu ya kumchukia yule mwanamke, janifanyia chochote. Kwa kama nifanyia mabaya mimi, azaronke mimi sijali, naangalia maisha yangu yanaenda hivi, kwa mahapi I shishi baby, I